звездочек. Сегодня я покажу, как вам надо закручивать гаечки. Это нам, по-моему, нравится. Ключ и, и болт. И вот это вот гаечка. Гайку мы называем на болт. В другую сторону. Все. Дальше мы воспользуемся ключом. А нам пока не пригодится газеловка. Пока нет, Все, теперь вы знаете, как закручивать гайки.